ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ታምሶ ተበጥብጦና ተገንፍቶ የተዘጋጀ ብርዱን መከላከያ በአጃና በአልመንድ ቆንጆ ጤናማ የገንፎ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሄድ ለገንፎ የምጠቀማቸው እነዚህ ሁለቱን አጃና የ almond ዱቄት አለን አጃውም የ almond ኡም ዱቄት ግሉትን ፍሬ ናቸው። የ almond ዱቄቱ ድቅቅ ተደርጎ የተፈጨው የ almond ዱቄት ነው። ከአጃው ሶስት ኩባያ ቀንሼ በድስት ውስጥ አደርግና አምስት አምስት አደርገዋለሁ። አጃውን ከማውጣቴ በፊት ስምንት ፍሬ የሚሆን ቁርንፉድ አደርግና አንድ ላይ ትንሽ ሞቅ ሞቅ አደርጋቸዋለሁ። በጣም እሳት አላስመታውም። ትንሽ ነው ሞቅ ሞቅ ማደርገው። እናንተ የተፈጨ ቁርንፉድ ከሆነ ያላችሁ ማመስም አያስፈልግም። እኔ ካጃው ጋር ስፈጨው አንድ ላይ ድቅቅ እንዲልልኝ ስለፈለግኩ ነው ሞቅ ሞቅ ያደረግኩት። አጃውን አመሳ አመሳ አድርጌ ጨርሻለሁ። በደንብ አቀዝቅዤ እፈጨዋለሁ። አጃውን ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ያቀዘቀዝኩት። በደንብ ቅዝቅዝ ብሏል። እንድቅቅ አድርጌ ፈጭቻ አዘጋጀዋለሁ። በጁስ መፍጫ ነው መፈጫው። እናንተ ባላችሁ መፍጫ ድቅቅ አድርጋችሁ ፍጩት። ድቅቅ አድርጌ ፈጭችኋለሁ ወደ አመስኩበት ድስት ላይ ገለብጠዋለሁ። አንድ ኩባያ ካልመንዱ ዱቄት አደርጋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባና በስፓችላ ሁሉንም አንድ ላይ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። እዚሁ ጠረጴዛ ላይ እንዳለ በውሃ በጥብጫ አዘጋጀዋለሁ። እየበጠበጥኩበት ውሃ በጣምም ያልቀዘቀዘ በጣምም ያልሞቀ normal ለሰስ ያለ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለመበጥበጫ የተጠቀምኩት ውሃ ሶስት ኩባያ እና ተጨማሪ ትንሽ ውሃ ያለው ሩብ ኩባያም ያህል ውሃ አስገብቼ ነው የበጠበጥኩት። በጥብጬ ጨርሻለሁ። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጥጄዋለሁ። እንዳይጓጉል ለተወሰነ ደቂቃ እጃችንን ሳናሳርፍ እያማሰልን እናበስለዋለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገንፎ ከድስቱ ጋር በጣም እየተጣበቀ ነው። እየበሰለ ሲሄድ ግን እየተላቀቀና አንድ ላይ እየተያያዘ ብስል ይላል። ገንፎን በማበስልበት ሰዓት ድስቱ ስለማይዝ ምንም አይነት ቅቤም ሆነ ዘይት አላደረኩም። እናንተ ግን ድስታችሁ የሚይዝ ከሆነ ትንሽ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ቅቤ ወይም ዘይት አድርጋችሁ አገንፉት። እንደዚህ እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት በደንብ ሳይበስል ውፍር ካለባችሁ እየፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ እያደረጋችሁ አገንፍታችሁ አብስሉት። የኔ ጥሩ ሆኖ እየበሰለ ነው። በጣምም አልወፈረም፣ በጣምም አልቀጠነም። አሁን ሲታይ ቀጠን ያለ ቢመስልም እየበሰለ በሚሄድበት ሰዓት ወፈር ብሎ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ገንፎ ትንሽ እየበሰለ ሲሄድ ማለት የመጓጎል ደረጃውን ካለፈ በኋላ እጅን ትንሽ እያሳረፍኩና ለተወሰኑ ደቂቃዎች ደግሞ ከድኜ እያበሰልኩ አገንፍቼ ጨርሻለሁ። ለማብሰል እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ 24 ደቂቃን ነው የፈጀብኝ። ገንፎ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ትንሽ የወይራ ዘይት አድርግ ያለው ገንፎ ቅርጽ እንዲይዝልኝ መጀመሪያ እዛ ላይ ነው የማደርገው። ከዛ ወደማቀርብበት ሳህን ላይ ገለብጠዋለሁ። ገንፎን በማቀርብበት እቃ ላይ ገልብጨዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አድርጌ መሀል ላይ ቅርጽ ሰጥና ተጨማሪ ቅቤና በርበሬ አድርጌ በጥብጫ አዘጋጀዋለሁ። እኔ እንደዚህ ቅቤውም በርበሬውም እንደዚሁ ገንፎ ላይ ሲሆን ነው የምወደው። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን መሀል ላይ ሲኒ ያደርጋችሁ ቅቤውንም በርበሬውንም እዛ ውስጥ በጥብጣችሁ ማዘጋጀትም ይቻላል። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ልጆቼም ስለሚበሉት ከጎን እንዳያቃጥላቸው እርጓ አረግላቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ እና ጤናማ ብርዱን መከላከያ የገንፎ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለገንፎ ማባያ ሻይ አፈላለው። የማፈላው ሻይ በደረቅ የመጥበሻ ቅጠል በቁርንፉድና በሄል ነው። ሻዩን በደንብ ማንተክተክ አለብን። ትንሽ ደግሞ ቁጭ ስናደርገው የሻዩ ከለር ልክ ሻይ ቅጠል እንደገባበት ነው የሚሆነው። እኔ ወዲያው ስለቀዳሁት ነው ወደ ግሪን ነገር የሆነው። በጣም ቆንጆ ጤናማ ብርዱን መከላከያ የገንፎ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለልጅ ላዋቂ፣ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው